く美しい姉娘に憧れている妹は覚えたばかりの夢を試したくて仕方ありません姉娘は自分を慕う妹の成長を温かく見守 自分の髪飾りを外し妹につけてあげましたその美しい銀色の髪飾りは母親の形見であり妹がずっと欲しがっていたものです妹の顔はたちまち晴れて今度は私がお姉ちゃんを守ってあげるねというのでした 金の妹は日が傾く前に家へ戻ることにしましたこの日の獲物は妹が小さなウサギを1羽姉娘が大きなイノシシを1頭狩人の姉妹にとっていつも通りの ついたのは町を見下ろす丘へ出た時町には火の手が上がりかすかに銃声が聞こえています姉娘 海となった町は妙に静まり返っていました煙が渦巻く中で姉娘は見たこともない凄惨な光景に息を呑みましたどちらを向いてもあるのは死体 敗で追いかけてきた妹でした周囲では敵軍の兵士が叫び声を上げていた した獲物を狩るように敵軍の兵士が取り囲みます衝撃熱さ痛み妹の叫び声途切れゆく意識の狭間で兵士たちの口から出たある言葉が耳に残り 選別という言葉でした黒髪の姉娘が気づくと そこはもやに包まれた世界遠くから声が聞こえますその声は聞き慣れた妹のものによく似ているのに聞き慣れない奇妙な音が混ざっていました 焦燥感へと変わっていきます妹をかばって受けた剣戦場に一人残してきた妹の叫びそして王国の兵士たちの言葉 て姉娘は白い光に包まれている 上の姉娘は見知らぬ牢獄に横たわっていました姉娘は違和感を覚えますそして自分の手足を眺め愕然としました自分の片腕片足が機械になっており黒く艶やかだった髪が真っ白になっていたのです 妹は姉娘は妹を探すために薄暗い牢獄を駆け出しますいともたやすく扉を蹴破り音を聞きつけて現れた兵士を一蹴りで倒してしまいましたそして自分の体に何が起きたのかようやく気づきます 恐ろしい兵器となった姿を闇が包んでいきましたまだ息のあった兵士に 妹のことを問い詰めると笑いながら全てを語り始めましたそれは他国への侵略を続けるこの王国の恐ろしい計画捕らえた人間を殺戮用の機械兵とするための人体改造実験殲滅を行っているということ 薄暗い牢獄を脱出した義士の娘が見たのは炎と血で赤く染まった街そこは見たことがない外国の地でした妹を探さなくても無我夢中で義士の娘は走り続けます いた義士の娘は駆け出しました 変わり果てた妹が何かを思い出そうとするように震えていました目の前で愛する妹を殺された義士の娘は我を失いました 王国兵が原型をとどめない肉塊となってもなお義士の娘は自分を止められませんでした姉娘は妹を大切に抱き上げ血に濡れ 戻らない時間に一人取り残された義士の娘は妹のために誓います王国の血が絶えるまで復讐の火を燃やし続けると